Hola, bienvenidos a Ando Hablando. Hoy vamos a estar hablando de productividad. Productividad, el gran reto que nos plantea la vida moderna. Pero si te digo que la clave no es producir más, sino mejor, la realidad es que los humanos no somos máquinas y el concepto de productividad en nosotros depende de muchos factores. La clave para ser más productivo es explorar qué hacemos y cómo lo hacemos. Para comprender la productividad tenemos que entender otro concepto, la efectividad, la capacidad de lograr algo que se desea con los recursos disponibles. Productividad no es hacer más, sino es la capacidad de ser más efectivo hay cinco puntos claves que van a afectar tu productividad. Primero, la motivación. La motivación es esa energía que te lleva a actuar. Segundo, la atención. ¿Dónde se encuentra tu cerebro en el momento de realizar una actividad? El enfoque es la clave de la productividad. Tercero, energía sobre tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos en la actualidad. Pero lo que pasa es que el tiempo no es suficiente. Si no se tiene la disposición y el flujo de energía para hacer que las cosas pasen, no importa cuánto tiempo tengas disponible. Cuarto, tus habilidades y hábitos. Es muy importante que practiques y desarrolles tus habilidades. Solo la práctica te va a garantizar generar resultados de mejor calidad. Quinto, aprender a decir que no. Entender tus recursos, tu tiempo y tu energía y cómo administrarlos te va a mostrar que es imposible satisfacer a todo el mundo. Escoger en qué actividades involucrarte y en cuáles no te garantiza poder buscar mejores resultados. Quiero presentarte una herramienta para que evalúes las actividades que realizas en tu día a día. Importante contra urgente. La matriz tiene en un eje la importancia de lo que haces y en el otro la urgencia abriendo posibilidades a cuatro cuadrantes. En este caso no vamos a definir puntos medios, hablaremos de situaciones que son importantes y que no son importantes, las que son urgentes y no son urgentes. Todo esto teniendo en cuenta cuáles son tus objetivos principales. El cuadrante número uno muestra las situaciones que son urgentes e importantes. Son cosas que toca hacer inmediatamente y que están vinculadas a tus objetivos pueden ser llamadas de último momento, responder correos y situaciones que son inaludibles y que el hacerlas o no hacerlas va a afectar el resultado de tu productividad. El segundo cuadrante son las situaciones urgentes que no son importantes. ¿Cuáles son estas? Son todas las situaciones inaludibles que tienes que afrontar y que no están directamente vinculadas con tus objetivos. El cuadrante número 3 son las situaciones que no son urgentes pero son importantes. Solemos pasar por encima estas situaciones porque no son inmediatas, pero realizarlas de forma exitosa garantizan que puedas alcanzar tus objetivos. El último cuadrante son las cosas que no son importantes ni urgentes. Sin importar cuánto intentes justificarlas, simplemente es tiempo muerto. Vamos a hacer un ejercicio. Necesitarás papel y lápiz o tu celular para tomar notas. Vamos a revisar tu rutina diaria. Para empezar, quiero que hagas una lista con 10 actividades claves de tu último día productivo. Ahora que tienes esas actividades definidas, quiero que escribas cuáles eran tus objetivos principales para este día productivo. Basándote en tus objetivos, quiero que intentes identificar en qué cuadrante se encuentra cada una de las actividades que realizaste en tu último día productivo. La forma y el orden del ejercicio no fue casualidad. Muchas veces tendemos a organizar nuestros días por medio de las acciones y no de los objetivos. ¿Esto que nos lleva? A que actuemos de forma inconsciente. La invitación que tengo para ti es que te lleves este ejercicio y lo continúes. Quiero que el siguiente día productivo que tengas definas un objetivo y que durante tu día lleves una agenda. En esta agenda anotes cada actividad que realices desde que te despiertas hasta que te duermes. Luego, Tomes cada una de estas actividades y las ubiques en cada uno de los cuadrantes de la matriz. De esta forma empiezas a adquirir conciencia cómo tus actividades diarias realmente se conectan o no con los objetivos que te planteas. El mundo actual nos lleva mucho a estar viviendo en el cuadrante número uno, a estar viviendo en lo urgente y lo importante, vivir en las carreras. Esto nos lleva a objetivos, pero también nos desgasta como personas, nos lleva a sentir estrés, a ser poco eficientes y a malgastar nuestro tiempo. Podemos ser más efectivos si aprendemos a andar en el cuadrante número 3, en donde somos muy conscientes de los recursos, en donde podemos tomar acciones que estratégicamente nos llevan a nuestros objetivos, sin necesidad de estar bajo la presión de la urgencia y lo inesperado. Tener conciencia de tus actos te permitirá tener mayor control sobre tus recursos el tiempo y tu energía. Cuando aprendes a controlarlos y generas acciones que te lleven a tus objetivos, puedes generar más efectividad y mejorar tus niveles de productividad. Gracias por andar conmigo este rato. Espero que este taller te ayude a mejorar tus niveles de productividad. Con este taller cerramos la primera temporada de Ando Hablando. Ojalá tengas la oportunidad de revisar nuestros talleres anteriores y que nos ayudes a comentar y a compartir todas las publicaciones y esperamos que estos te ayuden a mejorar tu estilo de vida y que te ayuden a construir un camino mejor para ti. Te esperamos más adelante y espero que sigas andando con nosotros. Si te gustó nuestro video, suscríbete para poder ver más de nuestros talleres.